mwalimu naye dakika tano nyingi namwona huyo kashafika. Kufika mwalimu kufika hapo akaniambia unaogopa nini? Nikamwambia sina anachokiogopa mwalimu. Mbona unatetemeka? Nikanyamaza tu kimya namwangalia. Mwalimu akaniweka kitandani, kaninyanyua, kanichukua, kaniweka kitandani. Akaa ananifungua vishikizo vangu vya shati. Naona chatu anatokea juu ya ukuta anashuka mpaka chini nikamkumbatia mwanangu nikamfunga yani kitumboni kwangu hapa nimemweka nimemshikilia naona kama ule chatu atakuja kunichukua mimi na mwanangu kutumeza kwa sababu nasaga mara nyingi historia ya chatu baba tumeendaenda mama yule akaenda kazini yule baba siku aka kaja chumbani kwangu mi nikaingiliana naye kimwili sasa kuingiliana naye kimwili huyo mwanaye wa kike sasa akaa amekuja bila kupiga hodi na kule nyumba ilikopo sio nyumba ni gorofa, lakini kwa sababu ya kubonyeza ukajua mtoto labda anairudi tusheni. Moja kwa moja kapanda hadi kwenye chumba changu, kaingia akamkuta babake yupo juu ya kifua. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa. Nipo na madam aliyenusurika mdomoni mwa Chato akiwa na mwanaye mchanga kabisa. Ilikuwaje? Na tunaambiwa ni usiku wa manane, mauzauza ya masuala ya kishirikina pia yanatajwa. Chatu mwenyewe tunaambiwa alikuwa na metameta na kuwakawaka.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 katika kuishi na bibi yangu na mama yangu hapo Ifakara tumeishi mpaka nilipofika umri wa miaka mitano na mama yangu. Shangazi yangu siku alikuja nyumbani, alinichukua akaniambia twende tukaishi kidogo Mahenge kama wiki mbili. Nikaondoka na shangazi yangu, tukaishi kwa Mahenge. Baada ya kuishi na shangazi yangu aliniambia mama yako anaumwa. Kwa kuwa nilikuwa bado mdogo sijui mambo ya ugonjwa. Nikaa najiendea tu na michezo yangu ya kitoto. Akaniambia nikamuuliza mama anaumwa eh, inabidi twende kwa mama tukamuone. Kweli tukatoka na shangazi yangu toka mkoani Mahenge mpaka mkoani Fakara. Tulivyoenda hapo Ifakara, nikamkuta mama amelazwa hospitali ya Santa Francis Ifakara. Baada ya mama kulazwa, kama siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, mama alikaa imechange. Bibi anaenda, shangazi anaenda, lakini mimi nilikuwa mdogo, siruhusiwi kuingia hapo hospitali. Bibi anarudi siku hiyo, anamkuta bibi analia. Ah, sasa kwa nilikuwa mdogo nilikuwa sielewi bibi anacholia analia kitu gani. Bibi analia sana. Sasa ndo na bibi analia anasema ananitaja jina langu, "Stumai mama upo naye tena." Ah, mimi sielewi naona kama vile siwaelewi wote analia. Haya msiba hapo ukawepo nyumbani, watu ndugu wote jamaa wakawa wanalia. Tumelialia msiba siku ya kwanza, siku ya pili. Mama wamemsafirisha, wameenda kuzika Mahenge kwa baba yake. Baada ya kuzikwa mamangu Mahenge, tukarudishwa mimi na bibi nyumbani, wakaweka kikao cha familia, naye nataka kumlea mtoto wa marehemu. Shangazi yangu akanambia mimi nataka kumlea niende naye Mahenge, lakini bibi alipinga, akasema mimi nitamlea papa Ifakara kwa sababu keshazoeleka hapa. Kwa hiyo nitakaa naye. Basi shangazi akarudi kwake, bibi nikabaki naye. Baada ya kubaki na bibi, mazishi hapo yashaisha, kila kitu kishaisha. Bibi ilipofika miaka sita akanipeleka shule. Bibi alivyonipeleka shule nikiwa na umri wa miaka sita, Nikasoma hapo la kwanza, la pili mpaka la saba. La saba imebakisha kama miezi mitatu nifanye mtihani wa taifa. Mwalimu akawa na tabia kutuchukua wanafunzi anatupeleka shule ni nyumbani kwake tukafanye kazi za nyumbani kwake na marafiki zangu. Kweli kwa kuwa nilikuwa bado ni mdogo. Umri wangu ulikopo bado ni mdogo kujua kwamba kwenda kumsaidia mwalimu sio vizuri. Nikaa naenda kweli kwa mwalimu, nachota maji na wenzangu, tunaosha vyombo, tunapiga deki, tunaondoka shule. Tukafanya tabia hiyo ya kufanya hivyo mwalimu anavyotuagiza kama miezi miwili. Hiyo miezi miwili tukawa tunaenda hivyo hivyo. Siku hiyo mwalimu akaniambiaje, "Stumai, nenda peke yako." Hapo nyumbani, usiende na mzio yoyote. Kweli nilifanya hivyo kwa kuwa ni mwalimu wangu, sijawahi kumvunjia heshima, nilifanya hivyo kwenda kwa, hapo nyumbani kwa mwalimu peke yangu. Baada ya kwenda nyumbani kwa mwalimu peke yangu, mwalimu naye dakika tano nyingi namuona huyo kashafika. Kufika Mwalimu kufika hapo akaniambia unaogopa nini? Nikamwambia sina ninachokiogopa mwalimu. Mbona unatetemeka? Nikanyamaza tu kimya namwangalia. Mwalimu akaniweka kitandani, kaninyanyua, kanichukua, kaniweka kitandani. Akaa ananifungua vishikizo vangu vya shati. Ananivua nguo zote. Kunivua nguo zote, mwalimu akaniingilia. Tuseme kama kanibaka, maana nilikuwa bado sijui yale mambo itakuwa ni alinibaka. Alivonibaka akaniambia usiogope na akanigaia elfu tano baada ya kumaliza lile tendo. Ila hii siri iwe yetu mimi na wewe, sitaki mtu mwingine yote ajue. Kweli mimi nilifanya siri baina yangu na mwalimu. Nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani sasa alivyo nikopo sija kopo hujajua kama ndo kutoana bikra kuna kwa vile. Naangalia huku manasikia maumivu makali, damu zinanitoka. Na nyumbani kwetu mimi nilificha kwamba nimevunja ungo. Sijai kuambia hata siku moja kwamba mimi nimevunja ungo. Sasa najiuliza nitasemaje huku kuna niuma, afu nishachubuka sana. Nikija kumwambia familia itanifikiriaje? Basi kwa kuwa na akili zilikuwa bado za kitoto, kukopo kuna mito nyumbani kwetu tu tunaichezea chezea, nikakata kipande, nikajistiri kwenye mwili wangu mbele huko sasa nikajeka ili damu isitoke. Baada ya kujeka ule mto damu isitoke, nikakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, najisikia mara mwili nisiuelewelewi. Mara ikapita kama miezi miwili najisikia mara baridi. Mm. Sasa familia nitaiambia nini? Mbona sielewi? Bibi yangu akaniambia wewe utakuwa unaoma, njoo tukuchukue tukupeleke hospitali. Shangazi akapigwa simu kutoka maenge akaja na bibi. wakanichua kanipeleka Santa Francis. Kunipeleka Santa Francis katika vipimo daktari alinipima vipimo malaria, typhoid, UTI. Akanipima na kipimo cha mkojo. Akaniambia, "Stumai eh, njoo mchukue majibu yenu. Tukaingia mimi na bibi na shangazi. Kipindi napewa majibu nikaambiwa Stumai ni mjamzito. Kwa kweli iliniuma sana na nilumia sana kwa sababu nilikuwa nimepoteza mtoto yangu wa kusoma. Baada kulia sana bibi na shangazi wao wakataruki hilo swala. Wakasema unalia kinafiki. Kinachokuliza nini? Wewe sisi hatukuwa tujui kama wewe umevunja ungo. Eh, tunakuja kujua sisi una mimba. Sasa tunachotaka hatutaki kujua kama ulivunja ungo lini wala mwaka gani. Tunachotaka kujua ututajie aliyokutia mimba nani. Waliniambia hivyo sana. Sasa baada ya siku hiyo nikasema ah, bibi ananishtumu sana nyumbani sikai kwa la. Bibi akanikataa nyumbani akaniambia tafuta pa kwenda kwa kuwa hutaki kusema ukweli. Wakanitupia mizigo yangu nje. Ni bibi yangu kabisa ni mzali mzaa mama yangu. Baada ya kunitupia mizigo nje, mimi nikabeba mizigo yangu nikaa naelekea kwa yule mwanamume sasa alionitia mimba ambao ni mwalimu. Nikaenda hadi hapo kambi ya mwalimu sasa anapoishi. Ilikuwa ni siku ya Jumapili. Mwalimu nimemkuta anafua nguo zake. Kufika aliniangalia kwa dharau sana. Akaniambia umekuja kufanya nini huku? Kumbe zile wiki ambazo nilikuwa sijaendaenda shule katikati pale zile naumwa umwa, wanafunzi wenzangu walikuwa wamemwambia kwamba Stumai anaumwa ndio maana sasa hivi tunakuja sisi peke yetu. Basi mwalimu akaniambia, "Haya, niambie shida yako, vipi na mizigo?" Inabidi nimwambie ukweli mimi ni mjamzito nyumbani, nimefukuzwa. Mwalimu alinisukuma huko akaniambia, sitaki kusikia kauli hiyo, tafuta baba kumpa hiyo mimba. Niliumia, niliumia, niliumia sana nafsi yangu, kwa kuwa nilikuwa bado ni mdogo, afu nimepoteza mtoto yangu ya kusoma. Mwalimu akaniambia hivi, cha kukusaidia nitakupa elfu ishirini ukatoe hiyo mimba, kwa kutokana hiyo mimba mimi japo naweza nikasema yangu au sio yangu, ila anasema sio yangu, katoe hiyo mimba. Ah, nafsi iliniuma sana. Nilichukua kule elfu ishirini. Kuchukua elfu ishirini nikawa sasa natanga na njia. Sina pa kukaa. Nahangaika hangaika tu na ile mizigo yangu. Katika kuhangaika hangaika familia yangu ikaambiwa, "Jamaa mtoto anahangaika, hebu mumsaidie." Bibi akanichukua kule akanirudisha nyumbani. Baada bibi kunirudisha nyumbani nimekaa mimi ni baada ya kukaa pale kwetu kama miezi sita hivi mimba tumbo lishaanza kuwa kubwa kubwa yule mwanaume sasa baada pale alivyojua kwamba kesi itakuwepo kwa mimi nisharudi nyumbani alitoroka alihamia kijiji kingine ambacho kijiji kinachoitwa Ilinga huko kwenda kukaa Ilinga mimi siku hiyo nikamwambia bibi yangu bibi mimi huyu mwanaume alishaniambia na mama yake mzazi anaishi Mgeta bibi akaniambia aishi Mgeta kina nani akanitajia jina la yule mama yake nikaenda hadi kwa yule mama yake baada ya kufika kwa mama yake mama yake akaniambiaje mimi sina maisha mazuri maisha yangu magumu mwenye sina pa kukaa, maisha ninayoishi hivyo hivyo, kwa wanangu huyu, kesho kwa mwanangu huyu. Kwa hiyo sijui itakuwaje, na yeye ni mtoto wa watu, familia yake. Akaniambia shangazi yake, njoo uishi hapa kwangu. Kweli mimi nikamwambia bibi yangu, shangazi yake ananiambia nibaki huko huko, bibi akaniambia sawa, baki. Nikakaa kwa shangazi yake. Shangazi yake kwa ni mlevi sana. Na kakaa naye ma nikakaa kidogo nikasangoja nirudi nyumbani, nikarudi kwetu kwenye familia yangu. Nimekaa nyumbani ile mwezi wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa nimejifungua. Mwenyezi Mungu alinijalia kupata mtoto wa kike nilikamwangalia yule mtoto ninavyokaa naye pale nyumbani, kila nikimwangalia mwanangu, kutokana mwanangu hana baba na anatamani na yeye kuwa na baba mimi natamani mwanangu awe na baba au unapata hamasa navyoona wenzangu wasichana wenzangu baba kabeba mtoto wake na mwanamume wake anaenda kliniki. Leo ilikuwa inaniuma sana, nalia kila ninapomwangalia mtoto. Nakumbuka mawili, kwanza kujipotezea maisha nikiwa bado mdogo, pili kupata mimba utotoni, afu na baba kunitelekeza. Basi nilikaa nyumbani kwetu pale baada ya kujifungua kama miezi miwili ile. Ndugu yule shangazi yake akanipigia simu. njio huku tuje kumwona mtoto. Ni kweli nilienda hadi kwa yule shangazi yake kumwona mtoto kutoka kijijini kwetu hapo ifakala mpaka kijijini kwao Mgeta. Kukaa na mwanangu nimekaa kama siku mbili tunalalia kitanda cha matete kile. Mitete ya mahindi imepangwa pangwa ndo kitanda. Ilikuwa kama kimekatwa chumba kama chumba na sebule. Sehemu nyingine naweka mipunga, sehemu nyingine ndo tunalala. Siku hiyo tumelala, siku ya kwanza, siku ya pili ni ambako ni mgeni, siku ya tatu yule shangazi amerudi amelewa sana. Kufika alichukua mkeka akajifunika. Nikaa na mshanga ah, sasa ushangazi mbona ajifunika mkeka wakati nguo za kujifunika hapa zipo? Ila nikajua tu ni roho ya kilevi ambayo imemtembelea tu. Sinajua mlevi chochote anakuwa anajifunika. Nikaachana navyo hivyo vitu. Nikalala na mwanangu. Kulala kama dakika tano majira saa saba na nusu au saa nane sikosei. Nikaona kama taa wakati ni kijijini ambako taa hamna. Nikafumbua macho, nikashtuka ah, ni nini? nikakutana na bonge la chatula yani ambalo linanisisimua naona nywele zinanisisimka najiona kama nasikia bajeni kama ni uoga ukanishika ni mkali sana naona chatu anatokea juu ya ukuta anashuka mpaka chini nikashtuka sasa kila nikimwamsha ni shangazi yeye ashtuki hata kidogo <clears throat> shangazi vipi mbona mwenzangu ashtuki mi kila ninavyomwamsha <clears throat> nikapiga moyo konde nikamkumbatia mwanangu nikamfunga yani kitumboni kwangu hapa nimemweka nimemshikilia naona kama ule chatu atakuja kunichukua mimi na mwanangu kutumeza kwa sababu nasaga mara nyingi historia ya chatu nilitetemeka sana nikiwa na mwenyeji wangu wa shtuki basi baada ya kutetemeka sana na ubaridi ukanishika nikakama nimeshikwa na kitete nikalala nikamwomba Mwenyezi Mungu na mwanangu nikaa tu nafumba macho na mwana chatu kama kaingia chumba cha pili hapo nimefumba macho sio kama nimelala usingizi cha tulivyoingia kule sikuliona tena kama dakika kumi na tano uoga ukanitoka nikalala na ule mtoto baada ya kulala na ule mtoto na ma, usingizi unaanza tena kunichukua chukua inaenda ngoma saa tisa hiyo naona dubwana limeabuka tena lile chatu linarudi tena linapanda pale pale lilipoingilia ah, nikajiuliza hii ni michezo au huyu ni ya chatu gani mbona alikuwa kashatoka nje huku afu anaingia tena humu ndani ah inabidi nikaogopa nikamwona sasa kama anaelekea kuja kumchukulia mwanangu sasa anataka kushusha kile kichwa chini ya kile kitanda cha mitete nikasisimka na mwili na uoga ukanishika tena nilifungua ule mlango wa mitete ambao tunaufungia milango ya vijijini ile nikakimbia mpaka kwa watu tena kwenda kuamsha majirani ambao naona washangazi yangu hapa ni majirani zake nikipande hapo ni, nilikuwa nimeenda na mwanangu nikipande kidogo ni kirefu kipindi naenda kuwaamsha majirani majirani kweli walikuja na silaha zao mwenye panga, mwenye nyengo, mwenye shoka, mwingine wakaja na tochi, vibatari, chemli. Kweli walishuhudia kuliona lile chatu. Kipindi chatu linamulikwa na zile tochi, kwa kweli, ndugu mwandishi, chatu lilipotea hapo hapo, linadidimia kwa chini. Tukanyanyua vitu vyote, hatujaona shimo, hatujaona kitu chochote, labda kusema chatu labda amejificha, kwa sababu ni alikuwa mkubwa sana, ina maana tungeona, lakini tulishindwa kuona. Basi nikaingiwa na uoga, sikuweza kulala usingizi, nikakaa tu na mwanangu na huko naomba dua zangu mwenyewe, Mwenyezi Mungu anijalie kukuche salama. Shangazi kaamka. Shangazi hapo kipindi tunapiga kelele sasa chatu chatu chatu chatu, shangazi hapo ndo akashtuka kwa kishindo, na yeye akaongea kwa kilugha njatu, anaangalia chatu wake mpaka anapoelekea yule chatu. Basi mm. anamwangalia akaa anamwangalia yule chatu baada ya kushtuka mm. Mimi napiga kelele chatu chatu na watu napiga kelele, akaangalia yule chatu akaa anatitia Shangazi kaganda vile vile anamwangalia. Kwa hiyo basi pale majirani wakawa wanasema hmm, huyu mmm, chatu sio waheri, chatu atakuwa sio chatu mzuri, kila mtu anaongea kwake. Si unajua tena sisi Watanzania kila mtu akawa anaongea kwake. Baada ya watu kuongea na kwake, asubuhi mimi nikaamka, maisha yakaendelea nikaa hapa siku ya kwanza sikuona tatizo lolote, siku ya pili sikuona tena tatizo lolote, mpaka ya tatu ya nne sasa naamka asubuhi namkuta mtoto kanyolewa ubavu mzima wote huu, wamemnyoa nikamuuliza ndugu, nikamuuliza nani sasa, nikamuuliza shangazi, shangazi, mbona mtoto kanyolewa? Shangazi akaniambia mmm, usiwe na imani hizo, mtoto huyu hajanyolewa, kana msokota zile nywele, mbona kawaida. Ah, mimi namwangalia mwanangu na ananiambia kawaida, lakini mwana mtoto kanyolewa. Mm, akili kawa inipi, nikasema hapa kutakuwa kuna lakini unyolewa kabisa mtoto pala kabisa nywele hazipo hapo. Nilishikwa na uoga sana. Nikasema hapa nako sio sehemu ya kuishi yani nywele hazipo, hazipo zipo kawaida. E, ni kawaida anaziona, anaziona zipo. Nilishukwa na uoga sana, ila nikakaza moyo konde, nikamchukua mwanangu asubuhi yake hapo alivyonijibu hivyo nikaenda vibandani huko, kio simu zilikuwa zijaingia, nikaenda kwa omba omba tu simu vibandani, nikapewa kweli simu, nikampigia bibi yangu. Bibi yangu akaniambia arudi nyumbani, nikamwambia sasa, kama narudi sina nauli. Bibi akanitumia shilingi elfu saba nauli ilikuwa elfu tano nikapanda gari mimi nikarudi hapo nyumbani kwetu. Kufika nyumbani kwetu nikaa tena maisha ya nyumbani kutokana ni magumu. Bibi yangu mwenyewe kipato chake ni kidogo, anapeta pumba mashineni ndipo tunakula. Nikajifikiria mimi ndo kumsaidia bibi, ila bibi leo ananisaidia mimi, sio kweli. Ngoja nitafute mishemishe zingine nifanye. Kuna mdada akanambia, wewe Stumaye, kuna kazi za ndani utaweza kufanya? Nikamwambia kweli nitaweza peleke dadangu, maisha naoishi na bibi yangu sio mazuri. Kwa dada anayajua maisha yetu, alinipeleka kwenye hiyo kazi. Nilipofika kwenye hiyo kazi na bibi yangu hapo, kipindi nakiishi na bibi yangu hapo, nikamwaga bibi, bibi akaniruhusu. Nilienda hapo kufanya kazi za ndani. Nilipofanya kazi za ndani nimefanya fanya. Sijawahi kupokea mshahara wangu kamili. Ni Mshahara nilikuwa nalipwa shilingi elfu kumi. Lakini toka nimefanya ndani ya miezi sita sijawahi kupokea elfu kumi. Napokea elfu saba, elfu nane, elfu tisa. Elfu saba, elfu nane, elfu tisa. Kwa kutokana nilikuwa kuna kalo naweza nikadondosha kijiko kikazama, ni bosi ananiandikia kwenye karatasi nikivunja sana ananiandikia kwenye karatasi. Labda nimeenda sokoni nikakuta kitu bei yake ya, ya juu mimi nikakinunua kwa kifosi wakati nilishaandikiwa na kwa ile hataki bosi akananiandikia yani kwa ananilea kiukatili tuseme maana ananifanyia kitu ambacho anajua labda mchele unauzwa elfu mbili mimi ananituma mchele wa 1500 mimi nikanua kwa 2000 ile ya juu kabisa kwamba hii hela labda anajua labda mimi nimebania ananiandikia ananiambia nitakukata mwisho wa mwezi nikaendelea kufanya kazi hiyo hivyo hivyo, kutokana nilikuwa na maisha magumu, na kipindi kile elfu ilikuwa kubwa, na nikiangalia mwanangu naishi naye hapo hapo. Nikafanya ile kazi, baba mwenye nyumba sasa, mama anaenda kazini, alikuwa ni mwalimu, baba ananitaka kimwili, mama akiondoka, baba ananichezea mwili viungo vyote ananichezea sehemu zangu za siri. Kwa kutokana na mimi kwa michezo nishaanza ile, nikaingia masa kutokana na mshahara ulikopo mdogo, nikaingia masa nikaamua kutembea na yule baba mwenye nyumba baba kweli ni mama akiniga elfu saba yangu au elfu nane baba ananiga elfu ishirini ile elfu ishirini mimi naituma kwa bibi kwa sababu nilikuwa nakula na shiba ile hela yangu ya mshahara na, na kwa tu labda nanunua vitu vidogo vidogo labda pampers ya mwanangu elfu ishirini namtumia bibi tukaenda enda shangazi yangu akanipigia simu kwa bosi namwomba huyo aje nyumbani mara moja nikatoka kutoka kwa shangazi nikarudi nyumbani kurudi nyumbani nimekaa kapo nyumbani nilivyokaa nyumbani shangazi akaniambia nimefungua mama ntilie tuuze tukauza mantilie siku ya kwanza siku ya pili bosi wa kiume kwa kuwa kuhakisha akishakuwa bwana wangu sasa ananipigia simu sasa kwa shangazi namwomba Sutumai arudi kazini kwa sababu nyumba imepooza afu hamna mtu wa kufanya usafi tushamzoea yeye na mwanae anachangamsha hapo nyumbani kweli kwa kutokana mimi bwanangu nilikuwa nishampenda yule bosi nikarudi hapo nyumbani kwa bosi nikafanya kazi nyumbani kwa bosi wangu bosi ananinulia vitu mama kama yupo labda chips ananigea kisilisili mimi nakula na mwanangu labda siku nyingine ananigea ananiletea nguo ananiambia ila bosi wako mama, mama akikuuliza mwambie nguo labda umetoka nayo kwenu sawa na mimi niko nafanya hivyo hivyo siku hiyo mama ameenda kazini siku ya Ijumaa hapo nyumbani tulikuwa tunaishi na watoto wawili ambako wa kike na wa kiume watoto nilikuwa nawalea kama wadogo zangu tena kama wadogo zangu nilozaliwa nao sijawahi kuwanyanyapaa ila nashangaa yule mama alikuwa ananinyanyapaa sana muda wa kula ukifika, wale wao kwanza, mimi chakula kinachobakia, yani na makoko ndo nile na mwanangu. Basi nikaendelea kuishi hapo hivyo hivyo kwenye mitihani kama hiyo. Siku hiyo mama ameenda kazini, nimebaki na baba nyumbani. Kubaki na baba nyumbani, baba akaniambia, "Kwani wewe nyumbani ulikuwa unaishi na nani?" Nabidi nimwambie mimi nilikuwa naishi na bibi yangu, nikamwadisia sasa historia yangu yote kwamba nilikuwa naishi na bibi yangu moja mbili tatu, na maisha yetu magumu sana akanambia sikia, nikwambie Stumai, yeah. Mimi hapa mama anachokufanyia kitendo hicho anachokufanyia kukupunguzia kusema mshahara, ananiambia tumpe elfu saba, tumpe elfu sita, tumfanyie hivi. Kwanza hapa analiwa na mwanae analiwa kama nyumbani mshahara wa nini? Leo ilikuwa inaniuma sana kutokana na bibi yangu alikuwa ni mzee sana na anaitegemea mimi nifanye kazi ndo nimpatie mshahara. Ikaenda enda bosi akaniambia Stumai, sikia nikwambie mimi nitakuongezea mshahara huyo, mnamsaidia mama yako, kwa kuwa mke wangu mimi namuona hana roho, sio nzuri. Yani anataka tu afanye maslahi yake, afanye tu kazi kwa maslahi yake, sio kukusaidia wewe. Sawa, nikamwambia sawa. Alivyoniambia sawa, kipindi naishi sasa, mama sio ameenda kazini. Alivyoenda kazini, mimi nimebaki hapo na wale watoto. Kubaki na watoto, nikalala kwenye chumba changu, watoto wako na chumba chao na mimi chumba changu na baba chumba chake. Nimelala kwenye chumba changu, yule mtoto mmoja akaja kunigongea, dada dada, e, mimi naenda tusheni. Nikamwambia sawa. wakaondoka tusheni. Mimi pale nikabaki mimi na baba. Na baba alikuwa anaona mazingira mimi pale ninaoishi sio. Akaja baba hadi chumbani kwangu, akaanza kunishika mwili wangu wote kunishika kunishika. Haya, mi baba nikaja nikatembea naye kwa kutokana nini, mazingira ya yule mama jinsi alivyokuwa ananifanyia. Yani nilitembea naye yule baba kwa kutokana nini, mshahara anaonipa ni mdogo, bibi yangu ni maisha yake duni kupita maelezo. Baba kweli nitembea naye, siku ya kwanza alinigia elfu ishirini kunipa ile elfu ishirini mimi nikaituma kwa bibi yangu, elfu saba yangu ikawa inanisaidia kumnunulia mwanangu labda maziwa pale asubuhi, kwa sababu yeye mahitaji ya mtoto alikuwa hayajui. Chakula anachokula yeye labda kama anapika makande makande, kama tunapika ndizi ndizi. Ni mtoto alikuwa mdogo, hawezi kutumia hivyo vitu vya wakubwa, na ziwa peke yake alimtoshelezi. Nikamlea mwanangu vitu labda namsagia lishe ile elfu saba yangu nikiipata, namlia na maziwa baba Tumeendaenda mama yule akaenda kazini, yule baba siku aka kaja chumbani kwangu, mi nikaingiliana naye kimwili sasa. Kuingiliana naye kimwili, huyo mwanae wa kike sasa akawa amekuja bila kupiga hodi. Na kule nyumba ilikopo sio nyumba ni gorofa lakini kwa sura ya kubonyeza ukajua mtoto labda anarudi tusheni. Moja kwa moja kapanda hadi kwenye chumba changu, kaingia akamkuta babake yupo juu ya kifua. Kumkuta mtoto akabidi akashtuka, baba naye akashtuka na mimi nikashtuka. Wote tukaachia midomo. Tulivyoachia midomo, baba akarudi kwake, mimi nikarudi nikabaki pale chumba kwangu natetemeka, nafikia mm, leo mama akirudi itakuwaje na mimi maisha hapa jamani. Nikiangalia japokuwa ni mshahara wangu ulikuwa ni mdogo nalipwa, lakini penye kazi ni kazi tu. Natetemeka. Mm. Mama hatujamaliza hata maongezi, yani nafsi yangu bado inaongea rohoni mwangu, nasikia mama huyo anaita dada, mbona hapa mezani hujatoa vyombo nzi wamejaa hivi unafanya nini uko ndani yaani unapenda kulalalala hata kama ananilaumu Mm, nikabidi nitoke pale haraka kutoka nikachukua kitambaa cha mezani nikaa nafutafuta baada ya kufutafuta nikaa tu naendelea na mambo yangu ili kama kijatokea kitu na baba naye endelea na mambo yake yule mtoto sasa sijajua kama alimwambia mamake siku ile ile kwamba kanikuta na babake au alimwambia siku nyingine maana nilikaa kama siku tatu yule mama akaniambia Stumai, kazi basi nikamwambia mama kazi basi kwa nini Akanambia nishakwambia kazi basi usiniulize kwa nini. Akachukua simu akampigia shangazi yangu. Njoo mfate mara yako kazi basi. Nikajiuliza nikasema hapa basi itakuwa kishanuka hapo, kitakuwa kashaelewa kila kitu. Mimi sawa, shangazi yangu akaja akanifuata nikarudi nyumbani. Siku ya kwanza, siku ya pili, yule baba kipindi naondoka na kusanya nguo zangu, aliandika namba ya simu kwenye karatasi. Alafu akanishushia chini, nikaiokota mimi nikaondoka nayo. Kwao nikaa nikawa ndo nawasiliana na ule baba tena tukawa sio wapenzi hapo tu ananisaidia kuhusu mtoto ananigaia huduma za mtoto baba mtoto maziwa au unga kutoka naye anajua maisha yangu magumu akawa ananisaidia nikawa nimebaki hapo nyumbani kwa bibi yangu namsaidia bibi yangu kazi za nyumbani kama vile tukija kupeta pumba tunapeta wote maana tena nikawa na maisha ya kupeta pumba tunapeta pumba wote baada ya kupeta pumba wote mtoto kakuwa kuwa kidogo bibi akaniambia muache mimi katafute kazi sehemu nyingine nikamwacha kweli mtoto nika nimekuja Dar es Salaam kutafuta maisha kwa sababu na familia nyingine ambao ndugu wa marehemu yangu wapo hapo, shangazi shangazi wa mama binamu zake wapo. Nikaja Dar es Salaam kutafuta maisha. Mtoto nimemwacha kijijini na bibi. Nimekuja Dar es Salaam kutafuta maisha, maisha nayo ni kasi, siyaelewi tu, naona mara huyu kafanya hiki, hiki kafanya hiki na mimi nikajiingiza kwenye makundi ya kanga moja. Nikacheza kanga moja, kienda mikoani huku, Musoma nipo, Geita nipo, CCM Kirumba nipo, kila sehemu tunaenda enda huku Continental, San Siro, Maisha Club, huku tumeshuti na Gea, huku tumefanya hivi, huku tume vote nikaa najiunga kucheza kanga moja. Nimecheza kanga moja, baadaye akatokea mchumba. Akanambia acha kazi ya kucheza. Nataka nikuchumbie. Ah, nikajifikiria nikasema kweli kazi ya laana ndaifanya mpaka lini? Kama akatokea mchumba, jambo la heri, kweli nilitulia kabisa. Kipindi nacheza kanga moja, sio kwamba anacheza, yani nacheza kanga moja, lakini nacheza kwa sababu nimtafutie bibi na mtoto kijijini wale. Nimekuja kucheza kanga moja, mwanamume alivyonituliza kweli nilitulia. Tukaishi kama miezi mitatu, ndugu zake akasema fanya mipango ya ndoa, kwa hiyo tukapitisha ndoa. Kuisha ndoa, mwanamume alinzalisha watoto wawili. Baada ya kunzalisha watoto wawili, yule mwanaume, maisha nilikuwa naishi naye kwa kweli ilikuwa ni shida sana ananiachia elfu mbili ananiambia hii elfu mbili mia tano Pampers Bukujelo ubwabwa huo usiku hiyo. Asubuhi beba watoto nikale kwao. Niliishi maisha yale, majirani na marafiki wakawa wananicheka ujinga. Wameacha kazi ya kucheza, wamekubali kuishi na jamii. Jamii inakusumbua linakutesa hivyo ndugu wa mwanamume siku akamkalia kidete akamwambia wewe ushamzesha mtoto watu watoto wawili maisha unampitishia ni magumu sana mpe talaka yake mwanamume alikuwa mtata sana tulifisha fikisha mpaka serikali za mtaa kata kote akasumbua sana siku hiyo sasa nikasema leo sikubali yeye mwanaume alikuja kwetu akasema kwa bibi yangu wa huku Dar es Salaam sasa akasema namuomba mke wangu mimi niondoke naye mambo yashaisha tushayamaliza. Nikamwambia mimi sijamaliza naye. Na ndugu mkiniforce niondoke na mwanaume mimi sina mapenzi naye kwa kutokana na hudumia watoto mimi nitampendaje? Mwanaume pale hey, unaletea jeuri kwenu sijui nani kanaongea maneno yake machafu. Akaniambia wewe usijifanye mwanamke, unajifanya unajua kujitafutia. Akachukua peni na daftari akaniandikia talaka akanipa. Alivyonipa talaka yangu kweli mimi nikarudi tena kwenye kazi yangu, sababu tena nikawa sina maisha mazuri, natapatapa tu na maisha na watoto tena nimeongezewa yule mmoja na wale wawili na ngoma tatu nikatapata hapa na maisha leo huku kesho huku, sometimes kale kichwa huku, naenda kutembea na mwanamume ambaye hujampenda, mradi mtoto wa watoto tafanya nini wale. Nikafanya fanya hivyo, nikapanga chumba changu cha kiza. Nilikuwa natembea na mwanamume hata kama ambaye sijampenda, imradi watoto nyumbani wa wale. Mwanamume pangine kanitongoza ambako mimi nafsi yangu ambayo sijalizika nayo yule mwanaume ila nitampenda kutokana nini anipe anisipe pesa ili kanikizi mahitaji mimi na watoto nyumbani nilifanya hivyo kweli nikaa nimetembea na yule wanaume tofauti tofauti hawahesabiki kwa kweli nikaweka ndani kama elfu tisini nikapanga chumba changu manapo nilikuwa nakaa kwa mazangu wadogo nilipopanga chumba changu nakaa na wanangu imeenda imeenda kazi yangu ndo hiyo baadaye nikaa najifikiria sasa mimi hii kazi nitaenda nayo mpaka lini? Maana kuna umri utakuja kuishi, utaenda kutokana na watoto nilokuwa nao, afu kazi yenyewe naifanya hii ya laana. Siku hiyo nimetoka zangu nyumbani naelekea sokoni, nikawa nimekutana na mkaka, dada, mambo poa, kwema kwema, samahani, naweza ukanisaidia namba yako ya simu? Nikasema namba ya simu eh, sio hata na nake kaka na zuga zuga, kumbe na mimi nilikuwa najua ndege kana samtini. Nikampa namba yangu ya simu. Nilivyompa namba yangu ya simu, kaka yule kumbe akawa na malengo tu mazuri na mimi. Akanipigia, tukaongea, akaniambia naomba nije nipaone nyumbani. kaja nikamwisha nyumbani. Unalipa kodi mwenyewe, una mtu kweli? Mimi nitakusaidia kulipia kodi. Sawa, akania kodi akana nisaidia kulipa kodi. Nikaishi naye tukawa tunachunguzana tabia kama miezi sita. Tabia zangu akaona kumbe nilikuwa nafanya vile vyote kutokana na shida ya kimaisha. Sikuwa nafanya kupenda akasema jamani, sio wote unaona wanawake barabarani ukajua wote umalaya wanafanya kupenda, kumbe wanakuwa wamepitia changamoto nzito. Akaniambia basi ngoja mimi nikufanyia mipango ya kukutolea barua nikuoe. Kweli kakatu akanitolea barua akanioa. Baada ya kunioa tukaendelea na maisha yetu, tumebahatika kuzaa mtoto mmoja na wale watatu, Juma tuna watoto wanne. Ila kinachoniuma sana sana sana, kila nikimwangalia, bora hawa wengine wawili, baba yao najua mlevi, namjua lakini wanangu anajua baba yule pale mlevi huyu mwingine baba yake ni mstaarabu na ndo naishi naye mpaka dakika hii anamuona yule mwingine marezi ambayo ya baba yake hajawahi kuyaona na hajawahi kumuona baba yake mpaka sasa hivi ndo linaniumiza sana katika nafsi yangu anaponiuliza mama baba yangu yuko wapi nashindwa hata kumhadisia jinsi ilivyotokea na huwa namwambia kila siku mwanangu kazana kusoma yalionikuta mimi asije akakukuta na wewe. Ananiambia mama amekukuta nini? Nashindwa kumhadisia kwa sababu bado umri wake hawajawa wa kusema kumhadisia alionikuta mimi. Nasubiri akipevuka naye ni mhadisie alionikuta mimi. Kwa hiyo ndugu mwandishi, mtihani ulionikuta ni huyo. Baba yake yuko wapi huyo huyo mtoto wa kwanza? Na hawa watoto wengine wawili ulionao, je, wanalelewa na huyu baba ambaye tayari una mtoto naye mwingine mmoja, au ipo vipi katika upande huo? hao watoto wengine ambao yule mmoja wa kwanza ambao ni Gladi na hao wengine wawili ambao wanaliwa na baba huyu huyu alionioa sasa hivi, wote jumla tuko wanne tunalewa na baba mmoja. Ah, pamoja na yule mtoto wa kwanza aliokataliwa. Yule mtoto aliokataliwa, hao watatu ndo na baba mmoja. Yule wa kwanza alilokataliwa ni familia yangu, wamemchukua ndo wananisaidia kulea, japo naye analelewa kwenye mazingira magumu. Ni ana uwezo wa akili shuleni, lakini msaada na maisha yangu akiwa magumu, bado naendelea kupitia changamoto ya maisha magumu. Sio kwamba ndo na maisha mazuri sana, bado ninipo kwenye kipindi cha wakati mgumu mume wangu ambaye nilikuwa naye sasa hivi, sababu hana naye kazi ile ya maana, ni bodaboda, angaike ndo tule, na mimi mwenyewe niuze makande ndo sasa kipato kidogo kigawanye, kumtumia yule mtoto ambaye analiwa naye na bibi, nimgawanyishie naye, inakuwa ni vigumu. Kwa bado niko kwenye mapambano. Huyu mtoto ambaye uli unadai kwamba ulibakwa na mwalimu mm. Yule mwalimu alikupa fedha ili ukatoe ujauzito, anajua kwamba haukutoa familia yake ilimwambia, kwa kuwa si nilienda kukaa na yule shangazi yake kule, aliambiwa, lakini bado alikataa kwa sababu yeye alihisi itaendelea kuwa kesi kwa, yani kama anahisi mi familia yangu niambia nikakae pale kwao kama kategwa ambako anaweza kakamatwa, si unajua tena. Kwa hiyo akawa bado anaogopa hata kunisogelea mimi, anajua kama kaisogelea kesi, kaisogelea serikali, ndio kichokoa kinamtisha. Kwa hiyo anajua mwanaye yupo, anajua mwanaye yupo na mpaka sasa hivi juzi nilipigiwa simu na familia yule, ya yule mwanaume kwamba wanamtaka mtoto aende, ila siwezi kumpa mpaka baba mwenyewe haje kwa wazazi wangu mimi, kwa sababu familia yao nishaiona ni ya kishirikina. Kipindi nipo na mtoto alinikuta kama yale. Je, nikimpeleka sasa hivi mtoto najua atamkuta yapi? Kwa hiyo mpaka wao waje huku ndo tukubaliane kama kumhudumia au kukubaliana makubaliano mengine yoyote. Na baba yake yupo wapi? Yupo Iringa. Mna mawasiliano na baba yake au mmewekwa na mawasiliano baada ya tukio lile kutokea? Sijawahi kuwa na mawasiliano nayo mpaka leo, sina mawasiliano nayo yoyote baba yake mpaka leo hii. Taarifa zake ulizonazo? Taarifa nilizonazo ana mwanamke na amezaa naye watoto wawili. Mwanamke yule akaja akafa, kwa hiyo kaachiwa watoto, analea watoto ambao aliachiwa na mwanamke wake. Mm. Basi sina taarifa nyingine yoyote ya yule mwanaume. Kwa hiyo kikubwa unachokiangalia ni mtoto tu amjue baba yake. Ninachotaka mtoto amtambue baba yake. Kwa hiyo popote alipo akae na kujua kwamba alizaa na Stumai wa Ifakara Lipangalala, aje aione damu yake. Anaitwa nani? Anaitwa Romward Cras. Shule ilikuwa shule gani uliokuwa unasoma? Lipangalala Ifakara. Mwaka gani? Mwaka F, ni ambako ilikuwa elfu mbili na na nne. Alikuwa mwalimu wa somo gani? wa somo wa English. Inawezekana kwa watu waliokuwa pale, kuna walimu wengine wanahamishwa, wengine hawahamishwi, wengine wanakuwepo kwa muda mrefu, lakini pia kuna majirani ambao wanakuwa wametengeneza hata undugu na walimu ambao wanakuwa wamefika katika maeneo hayo. Tunaomba kwa mtu yeyote mwenye kupata au mwenye kujua mawasiliano ya huyu mwalimu ambaye ni baba mtoto na mtoto wake. Mtoto ana umri gani sasa hivi? Ana miaka kumi na nne. Mtoto amezaliwa mpaka kufika umri wa miaka kumi na nne hamjui baba yake kabisa, na baba yake tunaambiwa yupo na ana wandugu zake wengine wawili ambao taarifa tulizonazo kama ulivyosema. Kwa hiyo mtoto anahitaji kumjua baba yake, bila shaka hata na baba kwa sasa atakuwa anahitaji kumjua mwanaye. Sijui imekaaje upande huo, lakini kama una taarifa zozote au una uwezo, na baba yake ni mtu wa Iringa umesema? E, ni Mbena. Majina yarudie vizuri. Anaitwa Romward Class. Ah, unjui jina la tatu. Romward Class ndo nalolijua hivyo hivyo. La eh, tatu silijui. Eh, shule ya msingi Lipangalala. Alipokimbia pale, alikimbia kwa uhamisho au alikimbia akaacha kazi? Alikimbia akaacha kazi, akukimbia kwa uhamisho. Alipoacha kazi huko alipoenda, aliendelea kuwa mwalimu au alienda kufanya vitu vingine? Kwa kweli hapo sijajua, kwa kutokana nilikuwa sina mawasiliano naye. Kwa hiyo sijajua kama aliendelea na, na, na kufundisha aidha aliacha, sijajua. Kwa hapo sijajua, ndugu mwandishi. Chochote cha mwisho ambacho ungependa kumwambia kama anakutazama au mtu yeyote ambaye anakufuatilia anayefahamu hiyo familia? Nachotaka kuwaambia kama kuna ndugu yake yoyote ananitazama, basi aje kwetu Dar es Salaam Mwananyamala, aulizie aje kumwangalia mwanaye. Nachotaka tu aje amjue mwanaye. Ili kulifanikisha hilo, unaweza ukapiga simu katika namba ambazo unaziona zinapita kwenye skrini yako hapo chini na utapata maelekezo kamili. Ehe, kama una kingine cha mwisho cha kuhitimisha? Napenda kuishukuru Tiki TV kwa kusikia mkasa wangu ulionikuta na kunisaidia kumtafuta baba wa mtoto. Asante sana. Niwashukuru pia wakali na wajanja wote ambao mnaifuatilia Tiki TV